Всем привет! Хай! Дарыңызге сәлем! Коничева! <laughs> Как вы поняли, мы собираемся делать реакцию на э, первый тур Produce 101 Japan. <laughs> Yes. Наконец-то мы, знаете, так долго <laughs> ждали это шоу, во-первых, обсуждали его постоянно, короче, а, да, мы не делали реакцию на заглавку, потому что немножко так э, не, совсем, не совсем серьезно, может быть, отнеслись к этому шоу. Но э, хочу сказать, что я ни, ни одним шоу, ни корейским, ни китайским не была так заинтригована, как этим. Потому что Реально. Да, я уже определила себе своих бесов, я знаю, за кого я болею. Вот, так что будем сейчас смотреть выступления команд с песни Wild, Wild, Wild, да? Yes. Да, и там... Первую команду. Качество есть такая. Ну, он такой здесь хорошо смотрится. Вот это да, центр. Я не помню, какой здесь. Он же центр. А здесь шо? Или мне показалось? Нет, здесь шо нет. Вот, Ямада Нет, потому что, видишь, всегда, когда ты такие яркие эти, качество улучшается. Вот, всегда вот с таким... А какие-то мои вес, сори. Вау. Он центр, да? Да. А почему в Дэнсе? Они разве делятся по категориям? Здесь делали так. Здесь разделили на, на вокал. А, прикольно. Театр, но, но, да? Да, это да. Critically, I'm not impressed. Что-то... Непонятно, короче. Да, если честно... Это, мне кажется, еще качество дурацкое. В смысле, я не люблю такую съемку, она портит качество. Почему? Там был Хикару, почему я его не помню выступление? Хикару был в этой шляпе. Его мало показывали. Я, честно, я до этого знала, что там Хикару, но во время выступления я забыла, что он там был. Я видела только Шунью и Наумената. Ну, и вот этого мальчика, который э, смуглинги. А, как, кто еще это? Ну, Ямадо Кё в начале только. Да. Ну, вот этот литер, может, ну так, изредка. А, я его вообще не знаю. Ну, я его знаю. <laughs> Но ну, я всех как на лица знаю. А, песня, она вроде такая мощная. А, вокал их подводил. Если честно, я их практически не Потому слышала. Потому что это, по идее, они тут чисто танцуют, здесь они не, должны петь. Но они, они разве не вживем пели только Нет, что? не должны. Но если это запись, тогда это вообще хреново. <laughs> Потому что очень вокал был слабенький. Танец, ну, ну так, ну, нормально. Ну, не знаю, они это вообще пели или это оригинально? Окей, давай вторую команду посмотрим, оценим. Я очень хочу посмотреть, как да. нами выложился. Так, вторая команда, вот Two hours later. Включайся. Конец. Он Здесь вот, туда. вот он центр. Хико. У них хореография другая, да? Ну не да, кажется. Я вижу на самом деле. Отбил. Один звездецов. О, Бог пошел <laughs> в дело. Вау. Дива, Дива. Блин, он классный. Клевое движение. Вау, Ну, Масахика, конечно, на сцене классно смотрится них, у них, у них другая хореография, да? Ну, они, да, Вау, вау. Хочу, чтобы пацанами еще кто-нибудь выдал. Вау, ну вау. это реально шикарно. Это намного круче, чем Офигеть. Вот чувак, вот кого ты выпустил. <laughs> Офигеть. Мурашки. Здесь, кажется, это... А... Тайки, да? Да, из блюдца. А, ну я не помню, кто нас. Вау! Вау! Мне это нравится, это был клевый момент, да. Да, вообще офигенно. Как они стоят классно. It's so cool. Боже, они поют намного лучше. О! <laughs> Боже, мой! Что ты творишь, чувак? перестань. <laughs> Вау! Классно, концовка. Блин, это супер, это супер. Они решили повторить? Да, этот момент надо. <laughs> Вау, шикарно. это я понимаю, вот это реально суперское выступление, прям очень. Молодцы, И дело не в том, что там э, Масанами, которого я обожаю, они прям реально... Это реально была и хоряга классная, и, блин, ну, ребятки классно постарались. Да, вообще супер. У них, у них даже, даже вот образы сценические, э, да, да, outfits are different. А, это прям надо level, просто... Это команда, которую не выбрали. Да, этих ребят не выбрали, <laughs> понимаете? Тот, мне кажется, который выбирал, еще идиот, а потому что а он, него, <laughs> он, он же знает, что на тот момент они знали, кто популярный, них он хотя бы... Нет, даже дело не популярности, дело в том, что Масахико, он танцует волк, офигительно. Нет, вот я а именно а Масанами Если ты не берешь э, э талантливых, то хотя бы популярных мог взять, чтобы, я не знаю, ну, Шикарно. Потому что вы были просто... Одни, Я не поклонница Масахико, но вот это его все вот эти вот <gasps> ди дива, дива мол, прям Реально. вообще супер. Реально классно. Мне очень понравилось. Если честно, ну, я не помню, правда, я Других помню только Масанами и Масахико, да. <laughs> Андаю там один момент попался, да. э, но как Потому что они выделялись. Ну да, потому что они, видать, хорошо танцуют, лучше других, поэтому... Блин, это клево, это реально клево. Супер. Да. Ребята, молодцы, я уверена, вы выиграли. И -и -и. Вот так. Да. <laughs>